Woohoo! Oh yeah! Let's go, baby! Sveiki bičiuliai, švilpiam. Trys mazgai. Yeah, jau net ir diržą prisikabinu, nes e, būna bangelių tokių, bet dar nelabai aukštas apie 3 metrai, 3 kartais 2 metro. Tai susitvarkau. Ah, Aptaškit traškosi bangelės, tai sorry. Jo, jau trečia diena, kaip neblogai pučia vėjukas. Tai smagu, irkluoju, kapoju, švilpiu su vėjeliu. Iš tiesų, vėjas vienintelis faktorius, kuris įtakoja <laughs> irkluotojų nuotaiką. Jo. Tai dabar nuotaikos labai super. Energija palaiko va mytiju. Noriu pranešti, kad visą šią savaitę su nuolaidos kodu aurimas e, gausite 20 procentų nuolaidėlę kara.lt pridėsiu į linką webą. Tai valgom, švilpiam, vėjelis va plasdena mano trispalvę, stiebas kaip ir laikosi, neturėtų nulūžti per kelionę, tikiuosi, būtų gaila, jei nulūžtų. Ir gerai, dabar truputį jau trajektorija netiesi į vakarus, o truputį šiauriau, tai jau nebe 270 laipsnių, o stengiamės 280, nu, taip Nilsas sako, kad turiu irkluot, tai dar darau. E, aišku, kadangi vėjas nėra tiesiai iš rytų, labiau šiaurės rytų, tai e, biškai dar šoninė banga eina, bet visų tvarkau, ne, ne pirmas kartas ir ne paskutinis. Būna paukščiai atskrenda pasilabinti. Žodžiu, smagu, smagu, yra ką veikti. Tai, wow, e, nenobadžiauju, dedu kamerą į šoną, kol dar čia jinai sausa, nesinori sušlapinti, nes druska rie viską. Jo, viena kamera tai sugeda ryšiam. Tai jo, Ačiū visiems už palinkėjimus, už gerus žodžius. Gražios jums savaitės, darbingos savaitės, e, nuolaidėlę čia nais. Ir ant ryšio. Let's go!